enso buli lwotambula basajja bafa ijakiwekira oneetoloza mulize mu ndwaza kanzunzu nemonekweka wakati mundo walaicanagwecako Magic, magic, la monwana. Magic, magic, la makula. asanganya we balokola bayirawo it all about god ye bwatakkiriza munanga ate tewali asobola kugaana oba okitegeera so mukama ye balokwera nga yakutusembereza netubeera ab'omukwano netufuuka ab'oluganda okuba nti osobola okuba nga otwita ne tujja kitegeeza nti your good friend being into your good friend still tujja naffe kubeererawo mu mbeera yonna at the same time to tinawo tubeererawo thank you thank you so much yeah, may God keep you blow Raise a thousand candles let you blow a million candles in life